Sasa kama wajitokeza Wamasai kama ishirini wakaanza kuwafukuza wale mgambo. Mgambo walivyokimbia wakarudi, ndo wakanifuata mimi, ndipo wakaniambia, wewe tunakutafuta kurejesha leo kuue Yaani hawa wamedhamiria. Na hizi ni mbili mara tatu kwa siku tano, kwa siku tano, kwa siku tatu. Kulikuwa majira ya saa walinzi OCD cha walinzi anahusika na hao wafugaji, kwa sababu tumetoa taarifa, anatuambia sisi viongozi tunakula hela, mkuu wa kituo anahusika. Sasa tumelalamika sana, kesi mtu amlalamikia, afisa mtendaji wakati anamuomba atoe askari waje kufanya patrol, hataki. Kwa hiyo kama hataki, kuna nini wanachokifanya? Kwa hiyo wamezamini si tufe, lakini na sisi Hatuwezi kukubali miundombinu yetu umwagiliaji inachezewa. Ni bora sisi tufe ambao tumepewa zamana wanachama, lakini shamba libaki salama, ili wanachama kizazi kija vizazi vijavyo vilisi hili shamba. Lakini sisi hatuwezi kuangalia. Wewe kama ma, mimi kuna Masai anaitwa Leki. Alinifuata, ananipa shilingi laki tatu. Kwa ni mruhusu achunge ng'ombe. Mimi nilimkatalia. Kwa hiyo inaonekana kabisa jeshi la polisi wanapewa fedha kama amenifuata mimi kunipa fedha ili aingize mifugo, kuna maana ni nini kitu Na ni kwa hiyo tunatoa taarifa, polisi hawataki kuchukua hatua. Pia ni wao wengine, ni wao leki hiyo leki alende mimi shilingi laki tatu nikazikataa. Ina kwa sura na nawafahamu, ila kwa majina maki ni huko. Wengine ni vijana wa leki na wengine wanaishi pale maeneo ya Dar es Salaam. Hassan na wewe. Majina. Mimi naitwa Mwita Dawson Daniel, ni afisa ugani wa skimu ya umwagiliaji Rovu Chauru. Leo majira ya saa tisa jioni tulienda shambani, kulikuwa na mifugo iko shambani na chunga ndani ya skimu. Tulipofika pale, tulikuwa na mwenyekiti wa ushirika na watu wengine ambao tulikuwa nao wengi. Tulifukuzwa na Wamasai, tukacheruhiwa kwa kupigwa fimbo, tukitishiwa mpaka kutaka kukatwa hata na zile simu zao. Mimi mwenyewe nimepigwa fimbo hiyo hapo, sijui kama huo mkono umevunjika, sielewi kilichomo humo ndani. Lazima nifike kwenye x-ray ndio niweze kujua kama nimevunjika mkono au sijavunjika. Kweli imetokea majira ya saa tisa inaelekea saa kumi hivi jioni. Kundi la wafugaji, sura tunazifahamu kwa sababu ni Masai wachangamani sana na watu waweze kujua majina, lakini sura tunazifahamu. Polisi mkoa wa Pwani tunawashikilia watuhumiwa wawili kwa kosa la kumshambulia bwana Chacha Sadara. Huyu Chacha Sadara ni, ni na miaka 48, ni mwenyekiti wa chama cha Chaura. Chaura ni chama cha umwagiliaji Ruvu, iko pale Ruvu katika kata ya Gwaza. Watu hawa tunaowashikilia wa, wanaitwa Petro Ngilango miaka 26, Masai huyu alafu mfugaji, na Robert Kambei miaka 28, Masai na mfugaji, wote ni wakazi wa kijiji cha Kidogozero, kwamba tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi, yaani kwa maana ya jana, majira ya saa tisa na nusu alasiri huko katika kata ya Vigwaza katika mashamba ya ushirika yanayomilikiwa na chama cha ushirika kinachoendesha shughuli za umwagiliaji katika mradi wa mashamba ya mpunga uitoo MAVU kama CHAULA, yaani chama cha umwagiliaji Ruvu. Watuhumiwa hao wawili ambao nimewataja, Peter Ngilango na Robert Kambei, wakiwa na wenzao wapatao watatu, jumla watano, walilazimisha kuingia kuingiza mifugo katika mashamba haya ambayo kuna mabwawa pale. Kwa hiyo wakalazimisha kuingiza mifugo yao kwenye mabwawa yale ili mifugo yao ng'ombe wanywe maji katika mabwawa yao. Sasa mwenyekiti huyu bwana Chacha Sadara alikuwa pale, yeye aliwazuia wasiingize pale mifugo kwa sababu pale kuna mabomba na miundombinu mingine, kwa sababu mifugo hao walikuwa wengi, wangeweza kuharibu. Kitendo hicho kiliwafanya hawa jamii ya Wamasai ambao nimewataja pamoja na wenzao kwanza kumshambulia bwana Chacha Sadara sehemu mbalimbali za mwili wake na kupelekea kupata majeraha makubwa, na ninavyoongea na wewe amelazwa katika kituo cha afya Chambarandizi. Jeshi la polisi tunafanya operation pale kwa lengo la kukamata watu waliofanya tukio hili na kukemea tabia ya watu kuchukulia sheria mkononi na kukemea vitendo vingine vifuatavyo, kwamba yule ni mradi wa serikali, kuna miundombinu pale ya, ma, ya mabomba maji na uoevu pale. Sasa watu kuingiza pale mifugo na kufanya uharibifu na hata afu baadaye hatimaye kuchukua sheria mkononi haikubaliki.